claro, se puede aplicar a toda persona que esté gravemente enferma. En primer lugar, tengo que decir que todas las personas presas tienen, mantienen todos los derechos a una asistencia sanitaria de calidad. Yo creo que el objetivo de la cárcel es el castigo. Cinema zaleok, Cinema Donostiako zinemaldi ospetsuan, aukera izango dugu amarnaka historio ikusteko. Bestea beste, errealitate gordinean oinarritutakoak, gertaera historikoak aipatzen dituztenak, maitasun historiak, beldurrezko historiak, baina hemen, Euskal Herrian, luzatzen doa gugan filme jasotzen ez duten egoera ankerra, egoera krudela. Etxe eta familia asko, sufrimendu lasgarrira behartzen. Las protagonistas de esta película están lejos, dispersadas en diferentes cárceles y en algunos casos en una crítica situación, debido a las enfermedades graves e incurables que padecen. Ukatze zaizkie oinarrizkoak diren osasun eskubideak. Gaxotasun larrian, larrien lehenengo zantzuak eta agertzen direnetik, azterketa eta diagnosi sendoa lortu arte urteak pasatzen dira eta bitartean gaixotasunak bere bidea egiten jarraitzen du. La politika de dispersión es cruel, vengativa, y más en el caso de las personas gravemente enfermas. Horren aurrean, normanakoti bakoitzetik anasita, ekinbide kolektibora salto egiteko momentua iritsi da. Deialdi ba luzatu nahi dugu, hilaren hogeita seirako, zinemaldiaren azken egunerako, gaixo dauden presoak bere ala, kaleratzea eskatzeko kateatu behar ditugu giza konponbidea eta bakea. Beraz, iraiaren hogeita seian, atxaldeko bostetan, errizare bat osatuko dugu, kurtsal jauregitik, onaino, zagoeseko bake usoraino, gure mezua mundura zabaldu.